Всем привет! Сегодня хочу привить а, родными ветками вот этих три экземпляра, чтобы они не тянулись, силу не тратили вот на это все. Хочу, чтобы они утолщали каутекс и были пушистыми. То есть вот хочу их сформировать. В общем, все будет понятно и без слов. Смотрите видео. Música через две уже срастутся. Но я не буду у них снимать, э, просто я уже знаю, как это. У меня уже тут проверенный способ. Вот если помните, у меня был ролик, вот этот экземпляр, он у меня рос одним хвостом. И я вот прививочки сделала. У него прививочки уже, кстати, не видны, потому что на, малых, на молодых адениумов они очень ранки хорошо затягиваются. И он, видите, у меня пушистый стал. Можете посмотреть у меня на канале видео э, с род... прививки с родными ветками. Вот за счет прививки, то есть обрезки в принципе, начинает утолщаться каудекс. Но он у меня сидит глубоко, то есть он себе наращивает попу. Я считаю, что прививки э, для адениумов в принципе нужны. Потому что после обрезки не факт, что он там даст много этих побегов, что крона будет пушистая. А за счет прививочек увеличивается именно э, ветвистость, ветвистость э, кроны. И наращивается попа. Вот видите, какое он у меня. Прививочки очень хорошо затягиваются. То есть это где-то примерно ну, с месяц назад, наверное. Следующее видео, смотрите, будет прививка разными сортами а, вот этого моего большого адениума. Я здесь хочу просто исправить свои вот эти вот э, недоработки по прививкам. Вот. Увидимся в следующем ролике.